Thank you. 風に乗って飛ぶぞそんな急いで走るなよ遺跡の中は危ないぞ食材の鮮度は待ってくれない でしょ元気出してよ意外と強いなあちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな

火を吹け ザーでしょ

中沸騰したよ 元気出してよはっえはっほっとえほっほっやあ